Selamat siang adik-adik. Para viewers. Kita bakal lanjutin petualangan kurcaci di intergalaktik untuk menambang berbagai macam resource dan what the hell ya pokoknya itu mana yang lain Rick? Yaelah pada AFK Bentar ya Visual gravity recalibrating. That's a good time to roll. Oh no no no. Ntar guys sambil nunggu player aku cut dulu ya. Get to work. Oke, okay, udah pada ngumpul akhirnya. So, let's go. chariot awaits, gentlemen. Move out. None can stand before us! That's it, lads! Rock and Come stone! On, boys! We're leaving! Rock and stone! Rock and stone. Gue pengen coba di bawah dah hasilnya. Let's get this mission rolling. Coba. Drop sequence initiated. Fasten your seatbelts. sudah eh bakal akan terjadi guys ah What the hell Nap. di bawah galaksi habis itu teleport balik ke dalam space rocket thriller sampai okay, oke okay. game AFK dulu lu AFK Oh salah ke Josephine, oh iya gue lupa gedein lagi kemarin bekas Roblox oh, AFK dulu tuh lagi loading sama Udah gue menit nonton Spongebob dulu episode cukup ya tes tes tes lama gue oh, skip lagi deh udah beres tuh pendek ya iya. This rock is gonna be the death of us. Kill anything with more legs than two. Rocking stone. Rocking stone. Rocking stone. If we survive, ah, iya. biasa. Ah, iya. Morkai, gang gangsit, gang Jadi putih 4, ganti. Good luck each other. Get out. Apa? Eh, apa ini Ada gangsit apa ya? Iya gangsit itu. Mulai dimulai ya? kan? Eh, ini nyetrum nyetrum itu gangsit bukan? Coba nih masukin nih bola. Out. Eh. Cuk, cuk, cuk, Apaan? Hancurin, hancurin. Suara apa sih? Mana dia? Di bawah, di bawah. Hancurin, hancurin, hancurin. Taruh di atas. Guys, eh, main dong. Dia dong, dia dong. Lagi, lagi. Oh, nice. Mati kah? Ya, ada di atas ya. Ya. Ada gol tuh. Ambil dia. Ada di atas kayak lulutannya. Donkey, come here. Nitra nih Nitra. Ada gue tadi di ujung. Really? Iya, ngapain? Iya, ngapain? Molly, come here. ada Molly. Iya, gua. Gua full. Which Mana Molly? Why call for Molly. Hello! Ollie! Take off! Bam! Here's the bottle! It's her now. I was made for mining. Molly was meant for hauling what I mined. Yeah, but black! Let there be light! Eh? Entra lagi. Apa? What's this? Empfangsblock. Find, find some nitro. Ini bukan gangsit. Ini nggak pegang. Oh, gua lagi ngunyah. Ganggu dia. Gangsit nih kayaknya. Yang nggak pegang. Oh, kan bener. Gangsnya bentuknya hmm. kayak itu ya. Telur ngegantung. kita tinggal. Terus lah, terus lah. Ya, lu ngomongnya kayak gitu, lu ngomong kayak aja. Ya, oh, Emang. Udah. Gua artiin lebih halus aja beda jauh itu Find some more kite Parah, parah lagi record Watch out Mulai Iya, yeah, berubah Nih <laughs> Spin Kenapa bego? Kan yang respon kan. yang cowok kayak gitu anjing Ini Arnold ya Eh goblok Iya, kan gitu ya gue fuck. Aja ngomong kayak jelas. Gue cuau. Ya, kita pakai yang biasa ya, Ben. Ya? Iya. Iya, bangku. Iya, lucu. Iya, bebak. Gue cuau. iya, Awas itu tadi. Iya, iya, Hahaha. Tai, gak jelas Nih gua kasih shield nih guys Ini pasti gini ya Bener itu bener Eh Eh? Eh <laughs> Itu responnya kan Oh betul ada responnya juga bisa Itu apa anjir Reactor Udah biarin nih biar pada ini gak ada XP anjir kalau dikit Oh, apa anjir? Oh, bener. Oh ini udah mati. Gue kira alat tuh. Iya, ada batu hijau apa ini? Eh, di atas banyak itu tuh. Gangsi. Gangsi. Ya, ini di tembok ada kayak begini. Ini apaan? Oh, my sponsor. Jet. Itu jet, jet, jet. Ini ada gangsi sama market nih. Tolong ambilin. Eh, alat tengah alat itu ituin Kasih Fortnite. Nemu kagak? Di sini aja ya. Tuh. Dia aja Bola. Gangsit, ayo gangsit. Boom. Oke, dapat. Angin balik. Itu siapa yang kena? Itu ada yang otak, ada yang ini naik-naik kayak. Cuma tadi yang karena si Kelit jadi nggak ngomong kan. Iya. Oh, apa itu? Udah pro. Iya, au. Si Kelit mau kok masuk. Autis banget anjing. Gak salah kali, emang kayak gitu anjing. Tadi tadi sana ada gangshot kan? gimana ya? yang masukin, ada Tadi gue nyata satu kan? di mana? Di pen Oh no, di atas itu lagi. Tahan. Eat each other, monster! Apa sih Ya, itu udah bang. Jadi apa nggak? fire at its finest. Bakar tuh. bagus gimana nih maka jalan gua ngebakar? Mati kali jatuh. Eh, jatuh cuma meledak Mana? Oh, darahku tipis sekali, guys. Aku tuh heal. Supply. Thank you. Jadi anjing 40 persen nggak kena damage dari ini sih ya. Sisanya Candy Fire atau apa? Ini iya. mangga Ah, mati gua. Udah. Ah, udah. Kalian. Duh, belum. I'm taking some of the ammo. Cuy, tadi ada gangsit dua biji belum diambil gua nggak di mana. Gara-gara diserang. Oh, ini ada satu nah tuh. Nah, itu itu. Atau gini mana ya? Gangsit. Ya nggak nyampe lagi. Me, eh salah. salah kermu. You're Finn Drill. Time, old lady. I've got all night. call for Molly? Wakaf Malay. Oh ini satu lagi cuy di bawah. Ini dulu mulai sini dulu sini dulu sini dulu bentar. Widi, gitu. Bawah anjing. Just take your sweet time, old lady. I've got all day. Just kasih. a shit. Tá mesmo, olha aí. Ok, espera. Quem need to Tô marcado, tu. Tá market ambil cuy. kita nyampe gua aja. Ini gak ada yang ambil market. Booyah! Tidak ada. I'm having the best time in my life right now. do. Gotta go fast. Tergak banget sih. Shit. Itu. Nice try. Turner. Go! are recharging! Lloyd is up! Surrender? I don't know. Flares up! Flare. Flare terang. Hmm. Market, market, market. More Oh, ada yang flying flying. Iya. Jual. Mampus mati. Memang <laughs> mati di sini. di mana mati? Di atas itu tadi. Oh, jadi sekarang kalau misalnya mati mau pakai suara itu. Jual. Iya. <laughs> akan salah. Susah goblok suaranya tadi. Iya, mana tadi kita mati? Eh, ada ini cuy. Asik. Asik asik tadi kita lewat mana sih emang? Iya, yeah, full pajalan what's wow Hey. bisa tahan Nitra Nitra Morfet lo mencet aja sih ya cari gua dong, tahu sih jalannya gue lupa iya yeah, au tuh ada jet tuh kayak di tempat yang cahayanya tuh nikah ah fuck Oh shit, yang gede makin banyak guys, dijibongin gua guys. Oh udah. Iya, yeah, oh. itu apa? Ah, ayo iya, iya, oh, sih diculik ya. Oh. Emang bomber kayak gitu kan? Kayak Nitra, find some nitra. Yeah, oh. So long, suckers! Shit. Di mana nggak? Iya, udah bug. Nah itu depan. Bentar ya. Mining dulu guys. Need some free space. Here we go. Oh shit. get. Market lagi di bawah. Marker up. Kalian lu tahu. Lebar aja amat sih. Ini ada banyak. Mati. Molly. Kau pakai Molly aja lah ya. Kita kelarin objektifnya. Wajiau. Panggil aja. tinggi gede emang tempat-tempatnya. Mana molinya? Hmm? Moli bangsit banyak lagi. Ya? Makanya. Di bawah tadi ada market banyak juga, tapi harusnya ada full sih. Full nggak? Full nggak? Full nggak? Ah, kurang empat lagi di bawah ada tuh. Secondary objective completed. tuh udah. Oke, okay, nice. jet lagi bentar ya. Objective complete. Nicely done. Return button mule has been activated. Dan belum beres kita. Mau ngapain lagi? There is more kind here. Udah. ada jet, bentar aja. Orka kayak gitu Lah, apa dapat duitnya? Kau bonus. Cuy, ini masukin ke mole dong, bisa gak? Gue lagi di atas. Tuh. Sekarang lemparnya di orang anjir. grunts, lots of them, heading your way. Come here. Gagal musuhnya. Sebutan lain. Oh, di tentara lah. Hmm. Ini swarm incoming. Kill or be killed, team. Drop pod inbound. Stand ah, clear. <laughs> Watch out! Shield up! Tadi ada telok di mana ya? Shield body guy. Di bawah? Ah, kok bisa di depan? Ini bisa Oh, shit, shit, Bakal. Yaudah guys, bijinya guys. Ah, tidak, mau dijangkau ya. Oh, dipanggil. Lah. Dipanggil ini ada biji padahal aja. Kurang satu lagi. Udah pasti ada biji. Bang, itu ya itu. Oh, kan Udah keluar anjir. Macam. Ya, kelebihan. Shoot out! Airways down. Yeah, oh! Uh, I haven't done that. Return Surrender. Baku? Drop pod departing in T-minus four minutes. No more beasties incoming. Take care of what is left, then have a breather. Ya, mati hmm, semua. Mati Mati semua. Siapa sih yang bikin difficulty 4? penasaran wow wah kena-kenakan sedikit gua aja GG wajuh iya au Jeng. Ya karena gede ya eksplosinya. Kok gue makanya eksplosinya karena tadi udah kelar. Ya, tar. ya aja sebelum kelar, sebelum mau lagi, kita ambil jalan ke atas dulu. Nah, itu paling bawah paling bawah bang. Yang udah pencet lah. Jadi babak Well, at least my beard is still bloody magnificent. People mission, my ass. Orbital insertion sequence initiated. Board the drop pod. Dance, monkeys! Drop sequence initiating. Dirty boy. Yeah. Um. seperti biasa loadingnya bakal lama jadi aku pause lagi guys oke okay, lanjutin lagi setelah beres loading berapa tambah gagal ajaib yo guys kerang ajaib. Sending Nyari ini ya, Jamu, cari jamu, cari jamu. Jangan lupa. Vin, depan gua ada ruang kosong nih sini. Dulu lo, gua lagi nyari jamu banyak. Jamur. Ya, iya jamu. Baku? Itu belum bos ya. What's up? Mana? Ya, tinggal gali sendiri sih. Nah itu. Nah, panggil mulai itu. Kenapa nggak diambil kok sih? Taste the pickaxe. It's my Cover on. Oke. Okay. Ada ada saja eh, kelakuan. Panggil mulai. Inventory is full. Deep Rock seriously need to invest in some better equipment. Iya pemain ya, main sih aja cuma ini. That's it. Ini Minecraft. Minecraft game apa sih? Ngerti gue suruh panggil mole baru mau deposit dia panggil lagi anjing babi sini mole move your tin ass over here and hurry please kayak di bot eh bentar ada jet oh ada mana mulainya anjing? Ya, gua jadi panggil dulu. Wait, ada ada bonus nih kayaknya. Ada sesuatu soalnya. Udah, panggil lagi sama boleh ngomong. Mau digali? Kira gua gali ya. Enggak, itu kayak bukan gali deh, itu ada mesin nih. Ini apa nih? Atau nggak tahu ini pokoknya bonus kita harus cari jalan. one. Where is it? Pork. Yeah. Give me some sugar. Ah! cover. gue nggak terus kenapa ini? Enggak. Oh, itu kecil. Ready to shoot. Pakai guys, jangan lupa. Ya. jamur jamur apa ah, ya Oleh. Come here. Shields ready again. Platforms placed. I found some more cards. Kayak gue di atas itu banyak Mister Ada gue di atas kan Nih line up hmm, Benar menurut Gali Coba aja Gali Kita juga nggak tahu Guys, are you blind? Look over here Tuh oh, ada netra tuh, netra, netra, netra Dikit Go Crusher! Omong bular ini ada empat ya ininya. Heads up, there's a swarm of heading your way. Contact imminent. Berdiri di semua sisi, itu satu, dua, tiga, tiga doang sih. Kita berdiri di semua sisi. Eh. <laughs> Singgali gua. Oh yeah. Iya. Over here, no problem. cover, the are here. de todo, bahal Bajalo, bajalo, Y Mira. Como A ver. Uh, shit. Mari yuk aku mati di atas jaga grappling bentar bentar satu satu Dupin si itu tuh Tinggi Fendi kayak Oh, oh, oh yang suka ada itu David, Siapa yang butuh shield? Oh, aja lah. Stupid bug, put me down. Be gone. Tuh di bawah dia. Ale. Ah, ini gini. Gimana kak? Boy ada apa nih? Gak ada apa-apa kayaknya. Look over here. Shield charged. Bentar gua lihat dulu dari Google kalau infuser wah kayaknya emang bisa deh ini kali dulu lu pada coba kelihatan sedikit masih sih. ini karena objektifnya juga Nggak -like, eh? aja. Wally is on the way. Oh man. Habis ya mining gua habis Lloyd is up. Ngelag eh gue Ngebling ngebling And on the pads terbuka panelnya iya, dia bilang gitu, stand on the pad Nanti panel ya, lagi mana ini kan ah, ini cuma tiga doang Answer tiga doang ya ini apa nih coba lagi naik ke petsnya kan set on the pet mining is hard work good thing we're nanti bakalan keluar yang hijau-hijau Bug Trap 2.0 Attention! Ini bukan tempatnya. cuma tiga doang masalahnya like that pets yeah yeah hey over here I found some red sugar find some red sugar. Red sugar! Hell? Eek. Disgusting. Grenade! babak Oke, pada mati. meledak semua di bawah gua. Oh. Bener loh, harusnya empat doang. Eh, pasti nginjek batu itu doang. Thank you. Coba satu ada yang berdiri di atas core infuser apa lagi? dia keren banget anjir otaknya Where do all these minerals go? Ouch. You? I owe you. Shield recharged. Hati di bawah gitu dong. Sedih gimana tuh keluarga yang kegali atau yang bom semua anjing muncul keluar loh Lo panggil supply pot dah? Boleh ya, ya. sok uh, kurang nitranya Pokoknya 60 Lah, dari tadi kita kok masih kurang nitra delapan puluh bukan enam puluh nih Eh hujan lagi. What could be wrong? Bisa ngasih pakai eksplosif aja gitu lanjutin tempatnya bentar. Supply plant requisitioned. Launching now. Core infusernya tuh jadi apa ya? Let's shut up. Getting more ammo. Getting supplies. Oh, for crap's sake. Grunts, lots of them, heading your way. Ready to kill some more. lagi guys, what's guys. Lighting up. Gue mainnya grabbing aja udah, biar aman. Melayang. Coba pada diem di atas ya atau Oh jadi dah, nanti dulu. Ini emang hujan atau gimana sih? gantungan akan akhir iya enak enak kan begini tinggal E doang eh salah banyak aman itu baca manualin dulu Iya dan tadi, dari tadi akan akhir kita mantep parah Lu akan kena hit Aku ada ya, tadi Tapi <laughs> Kan kena kan Nah, soalnya kalau di video-video hey, ini ada atas begitu. From A to D, skipping B and C apa maksudnya ntar keluar gitu dari bawah oh ya oh ya coba bawahnya nih gua gua cek ini kayak cuma bagian bawahnya doang gitu tempat apa ini gelap banget Nitra nih Ya, yang mainnya sambil nge-explore Sambil cari more kite dulu. Ambil itunya dong, Rip. Bolu. Tapi bawahnya kayak gimana gitu nih? Oh, tadi core infuser mana? dia pencet apa ya saya dikeluarin pen pencet keluar gitu I called for Molly. I called for Molly. Jangan tambah bawah, tambah bawah. I actually think we're going Mungkin tadi ada yang udah mencet kali core infuser nih keluar kayak core gitu. Oh, yeah. Iya ini udah udah ada yang ngambil pasang kemana gua tanya pasangnya ke sini yang tengah-tengah ke sini nih nih nih nih nih bisa nggak coba yang ada ya, coba coba klik kayaknya emang udah keisi semua deh ini doang sih kurang Bambo! apa nih Nice. Oh, yang satu, satu doang ya ini. Ini doang harusnya. Tuh yang lainnya kita injek tar. Like the sound oh, Itu udah bolong ya sorenya. Udah diejek. Dan mungkin ada yang, ada yang pegang. we actually have a chance to make it out alive. Zippity. Need to get my pickaxe sharpened when we get torch. okay, flare. Udah deh, kelar kita objektifnya ada ini. Tinggal balik. Ini gue sampe jalan nitra deh ya. Nitranya habis aja. Mangga tuh, bawahnya diberes dulu. Siapa tahu dapat sesuatu gitu. Nih, nih, nih, gue kasih link videonya gak ada tuh. Lihat dia ngeluarin itunya dari core infuser. Jadi iya, OJT kita udah kelar. Jangan dulu, jangan. Ini gue aja. Lagi mau nanya ke atas. Yeah, get out. Let there be light. Bam! I popped a loop up. Let's get the minerals. Apa anjir? Shoot it. Baru kah? Oh my god. Apaan tuh? Apaan itu? Ada bos, ada bos, ada bos. Mana? Tandain di mana? Sini. Destroy it. Oke, iya, okay, iya, benar. This has no value gile tentakel anjir Oh sakitnya ini buat grabbing hook nge-grab aja lah gue Never felt better. Look Ouch. Ready, team. Hold of Clifford Swarmers heading your way. Mm. Get your yeah. stomping boots on. Shield charged and ready. Hope I don't catch you. nggak punya ammo. Oh, kayaknya disuruh hancur di dunia. <laughs> Tak ya. kagak lagi deh Iya, au. Kai kabur dulu ya, Kai. Tunggu, ini dulu suaranya beres. Mati udah bisa lagi. Gagal. Ini suaranya kecil-kecil. jangan empat lah belum tong tong long tong tong meh yeah oh which I bloody told you we need to stick together to survive Sequence initiating. Help! Help! Help! Help! Help! Help! Ah. Restarting the gravity generator. Rabbit! Loading lagi. quota of Morkite into the mule, we'll send a drop bar to get you out. Good luck. Look, Cap. Where is that damn tip? Deposit time! Whack-a-mole! Get out. minta nafin. Ini bentar ada jet, bentar ada. Aku. jet ya. Wow, lumayan. Oh, masih pointy ear leaf lover. Molly, over here! Watch it blue. Wonder what slot they're serving in the canteen tonight. Okay, okay. Ooh, banyak. Where's my kite here? Pop the loop up. Let's get the minerals. What kind found? See you later. Donkey time. Ты бег на Nice. Hmm, ada bulu kap di sini. Pin tanah. Ini apa ya bentuknya kayak mata gini? Ya? I need the mule right here, right now. Tiba-tiba ada, tapi nggak ada. bulu capnya kan banyak lumayan Iya ada mata-mata geluh Pintu sendirian pindus di atas Iya iya time, old lady. I've got all day. La vie. Duérmale, llama al ángel. Where is that me? Ouch. ah gak dapet gue doang gila naikannya nih wah gilanya apa Wuh, shit. Wih, nantranya. Sentry gun needs assembly. Your thin ass over here and hurry, please. carry anymore. Go Crusher! Shoot the Nexus! dalam nih. I'm full. Heading to the mule. Deep Rock seriously to invest in some Objective completed. Press the button on the mule when you're ready. We'll send the drop pod to get you up. Eat it! Seems we disturbed a nest of Clifford grunts. Yeah, get ready, they're heading your way. Another day at the office. Tahan dulu sini. Pengen nyari lagi sih gue yang tadi. Di mana ya? One sentry gun ready to be built. Ada jet, enggak? Panggil supply. The Clifford grunts are here. Let's show them our special handshake, team. Secondary objective completed. Now finish the job. Go crush! Nitro's been withdrawn and supply pod is inbound. What? Friendly fire! Stick around! Get out of again. ini lebih smart siapa nggak dimainin dengan benar Reese, kaya yung helmet Scanner show the way spinning out. Take out the rest of them, snap. I'm taking some of the ammo. Grabbing ammo. Yeah! Suck Suck bisa diambil? Enggak, enggak bisa. Hmm. You want some more? Cek loot semua. Ngapain, Fan? Tahu. BG. Ya siapa tahu kan itu helmetnya ngaruh kemana gitu. Gue nyari yang kayak tadi, yang apa sih yang apa? Yang kubur gitu nyari ada ya. Yang kokian mapnya digantung. Iya. helmet buat helmet buat apa? Gak bisa, nggak bisa di hold. Ya tuh orang doang kali. Oke, kita masih nyari sisanya deh. Hmm. Udah yuk, balik aja. Iya tuh panggil. Oh, I needed that. Oh. langsung panggil aja ya gua bebas tuh Alek anjir Drop pod Hang in there. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Drop pod departing in T minus five minutes. Meh. Si Moe jangan ya, cepat amat deh. Oh ini area area belum dieksplor anjir. Oh udah deh. What the hell? Wah, udah guys, aku mau makan buah. Jangan bosan. sampai sini balik gue mau deposit udah bisa bisa bisa kesini aja karena pengen pengen fire sih The mule's been successfully retrieved. Make it snappy team, the drop pod won't hang around forever. Yo. What's up, ladies? Laps one to the books, retrieving escape pod. Dia udah pada dari dalam Mas itu cempot aja, eh, Ya ampun. 5 persen. New rewards unlock premises terminal. Cok, unlock weapon gimana dah? Gue belum ada itu unlock aja. Mission nih. Mission apa? Ini udah kapan coba ini mission ga ya, beres-beres gua anjing. Nih lihat gak screenshotan. Lu udah emang gak dapet? Ya gua dapet. Nah. New item available. Apa yang available? Itu yang gua screenshot. Saya beli di terminal. Eh. Oh, primary-nya. Belum dapat emangnya, belum pada unlock. Belum. 7000 bingung gua kayak gimana tuh menganggapnya Kecil, recoil. they make? Just the mod for me. Saya ko look assignment buat Tanya. Tapos na kain. Oo, napain naman mo Terminal. Saan? Diyan ako ulit. Oke okay guys, karena udah halogen Pen, lu di kalian. aktif assignmentnya apa coba cek? Gue bakal and record sampai hari ini ya. Thank you udah nonton, oh, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.